Ало. Ало, баба Рада? Да, во емисија сте. Препорачајте чај за младиве да не бегаат од државата. Тревката е ендемична, тек тук почна да се наоѓа во Македонија. Се вика инвестиции. Најдете ја тревката Најдете ја тревката и остајте ја да одстои додека не помине транзицијата. А потоа Како ќе ја консумирате, ќе викнеме политичар во емисија. Смешкајте се. Но ситуацијата кај нас е на вистина загрижувачка. Ние, ние младите, по дефиниција, сме носители на напредокот во една држава. Ние сме оние на кои државата следува и од кои следи нејзиниот континуитет. Ние сме силата. Оние од чии редови произлегуваат умовите, поетите, инженерите, архитектите, лекарите и правниците. Ние сме силата, ние сме темелот на сегашноста и столбот на иднината во демократска транзициска држава. Но сето ова е крајно несериозно сватено од страна на нас младите. Ние не сме во борбата за подобро утре, туку ние сме во борбата да најдеме поевтин лет на Визеир и да си ја летнеме од државата. Се будиме со таа мисла, во која земја најбргу можам да заминам, а таму на лесен начин да се збогатам. По парите е се. Без разлика на тоа како ги заработуваш таму тие пари, или не мислејќи на последиците. Битно е да се има лесен живот, а бре животот да ти е песна, а ти главен актер во песната Милионерче. Секојдневно младите заминуваат од државата. Заминуваат во високо развиените земји. А сте се запрашувале ли што со овие земји? Овие земји настанаа преку ноќ, дојдоа до тој стадиум додека да трепнат или на вистина ма работеа на тоа поле, жртвувајќи го времето. Младите кај нив не бегаа затоа што нема работа, затоа што нема пари. Остануваа и допринесуваа за развојот на својата земја преку нивните идеи. Тие имаа на вистина сон, сон кој се оствари. Но каде сме ние? Каде сме почитувани ние? Младите заминуваат, а никој од нас не превзема ништо. Ние станавме младина, која што е од сјајната мисла лежи лебу да те јадам. Готовани прва класа. Некој треба да ижвака, а ние само да голтнеме. Затоа што джвакањето представува вложен труд, потрошено време, трошење на нерви, а сето тоа е свето нешто. Кај нас светото не се чепка. А што после заминувањето на овие луѓе, на овие младинци? Работа, веднаш. Иако овде е дипломиран правник, архитект, инженер, нема потреба. Се бара без искуство, без диплома за завршено средно или високо образование, без познавање на странски јазици, без познавање на компјутери, за висока работна позиција чистач. Истиот, кој што таму ќе чисти, овде му беше срам да ја земе метлата и да го замети собствениот двор. Но таму ќе чисти, затоа што германскиот тоалет е многу подобар. Но се се врти кај нас во парите. Нели, парите го вртат светот. Со парите се купува се, со пари се купува среќата, изгубеното време, се она што го оставаш во твојата татковина. Со пари се купува. Ние младите сме категорија на лица кои постојано се жалиме дека немаме пари а за кафе и студентска во ајс секогаш се има. Секогаш за тоа имаме. Од дома зимаме цели плати. По три пати иста книга фотокопираме, деме. Цела плата се зима за студентски трошоци. Па што мислите? Од каде се финансираат студентските софри? Ние, ние младите, комотно можеме да се поистоветиме со сјајната српска мисла. Тражим посао Молим Бога да не наđem, и ако наđем, одбиjem. Колкумина од нас младите на вистина бараат работа, а не се однесуваат кукавично. Колкумина од нас аплицираат, доставуваат своје сиви, конкурираат да ја разбудат за спаната убавица мозокот, да проработи за решение кое што ќе помогне прво себе си, а потоа и на заедницата. Почитувани, реформите започнуваат од самата личност. Прво се менувате вие, потоа семејството, заедницата, обштеството, државата, па пошироко. Но дали некои и од овие кои што се иселуваат се запрашале дали војно земените пари во Германија ќе те направат поавторитетна личност, личност со углед и огледало за младите? Не. Не од вас ќе направат само тугинец. И ти, и твоите деца, и твоите поколенија ќе бидат тугинци. Никогаш нема да бидат прифатени и добредојдени како во својата земја. За секогаш ќе останат тугинци кои ќе копнеат за Македонија, кои ќе плачат за неа. Зарем ние не бевме и оние патриоти кои цврсто стоевме зад нашиот став. Точно е. Се уште е така. Ние сме Македонија не го даваме нашето име, а од друга страна, младите бегаат потил. Младите бегаат, а најлесно е да избегаш, но најтешко е да останеш. Да останеш, да се соочиш со сите предизвици, со сите проблеми и се она што ќе излезе како бариера пред тебе, да понудиш решение за заедницата, да испливаш од дното кон површината. Тешко е, а лесно е да се избега. Оваа иста категорија на млади луѓе исто така го убиваат својот јазик. И тоа се којдневно го убиваат мајчиниот јазик. Неодамна слушнав обраќање Летва бев брат, а разговараат две девојки. Исто овие Исто овие лица употребуваат куп од странски зборови неправилна употреба на родови, до каде ќе одиме? Па нели, веќе за да бидеш кул, треба да бидеш ин. Не треба да мразиш, треба да хейташ. Не треба да е глупаво, туку да е ступидно. И што? Изгледаме поначитана, поинтелигентна фаца во средината. Не, туку го убиваме својот јазик. А да не заборавиме, дека еден од индикаторите на една нација е јазикот. Мајчиниот јазик кој треба да се негува. Јас верувам дека сите овде ние имаме желба. Сите имаме своји соништа. Може би мојот е малку поразличен од вашиот. Мојот сон се темели на толпа од млади луѓе. Млади луѓе во Битола, во Прилеп, во Ресен, во Штип, во Велес, Кочани, низ цела Македонија, кои што велат стоп за неправдата, Сакаме работнички права, подобар студентски живот, се борат за права и подобро утре. Тоа е мојот сон. До кога почитувани? До кога ние ќе бидеме успани? И кога ние ќе се дигнеме од живиот песок и ќе разбереме дека на вистина со голем труд, желба, работа, потрошено време, па дури потрошени нерви, можеме да допринесеме за нашата заедница затоа што во неа живееме сите. Таа е за сите, од сите. Треба да разбереме дека време е да помогнеме, а не да спиеме. Дури тогаш, кога сите овие критериуми ќе се исполнат, може слободно да дојде и Адријана Алачки и да рече «Ммм,